YouTube channel again. It's me, Ashley Chosa. Meron ako mga kasama again. Siyempre, magmumukbang tayo ngayon. Chicken wings, chicken wings. Iba-ibang flavor ng mga langga. So, ito na naman ang mukbang namin. Last night, we do a mukbang of balot. Ngayon, ano naman mga langga? Chicken wings. Iba-ibang flavor siya. Siyempre, bagong lahat, may mga kasama ako. Nandito si Pirena, kasi naka-red. Mag-hi ko mas mga langga natin. Hi mga langga. <laughs> Ikaw, sino ka? Sharon. <laughs> hindi, hindi, si ano to, si si si Danaya kasi tinan mo yung balat ng mga langga, lupa. Oh. <laughs> Nas. Hi mga langga, magay ka muna. Hi mga langga. Oh. Ito naman sino to si Amihan? Ang pagkakaalam ko si Amihan, hindi naman pandak. Pero winner ako na dito sa akin lahat ng bato. Ah. Ito naman din ko lang sinito Si Perena. o maghay muna kayo mga langga. Gay muna kayo sa ating mga viewers. Ito naman, sino ito? Habaga. <laughs> Ay, Hello, hindi. langga. Si ano pala itong mga langga? Si ano? Si Cassiopeia. Yan. Kasi o, oh, tinamig ko ron, nandiyan buong buo, oh, di ba? Ito naman, at ah, tinan mo, ang kakambal ng aming mother na advantang sa ilong bongga, mistisa-mistisa. Kaso aga, mga bak mga anak, mga langga, bakla din ito. O, di ba? Bakla. <laughs> Hindi na LGBT din. Charot! O, tara na. Let's go na. O, let's proceed na. Bibigay ko sa kanila isa-isa kung ano mga flavor. Meron tayo dito mga langga, Sweet kuratsa. Ah, ano ba to? Serena. <laughs> Sweet chirarucha. <laughs> ano ba ito? Sweet chirarucha. ano ba ito? Kuratsa. Sriracha? Sriracha gani. Sriracha. Ito para ito sa iyo, sweet sriracha. <laughs> Orange chicken. Wow, sarap. Tapos sa loob, green. Orange chicken. Walang kanin. Ah, pwede mo magkakanin doon sila mga langga. I <laughs> think, <laughs> parang, salted egg. Ano ba? Salted egg o salted egg? Ano ba? Anyway, ilongga ako bisaya. Medyo ano mo pronounce. Next mga langga, Jack Dahoy. May mga ganun palang flavor. Ay, ah, the flavor. Oh. Next, uh, honey. Honey mustard. Wow, bongga. Oh. Honey mustard. Anyway, kakainin nila ito lahat mga langga. Lahat ng, lahat ng dito ngayon, kakainin nila. Garlic parmesan. Next is garlic parmesan. Next is garlic parmesan. <laughs> mga langga, next is garlic parmesan. Oh, ah, uh, senyorita agida. Oh, opo. Lemon. Lemon. Uy, ang kainin nito lahat ha, hindi po ha. Kasi sayang yan. Wala tayo, tayo lang naman. What? Ito, ito mga langga, lemon ito. This is a lemon. And then the other one, uh, meron tayong Korean, Korean stew. Yan, may mga ganun palang flavor sa chicken wings, Korean stew. Siyempre, ang pinaka, ano nila, well known na pinaka-trending, buffalo. Yan, mga buffalo, mga langga. Of course, it's a 12 uh, flavor kasi mga langga. Meron tayong hickory barbecue. Hickory, diba? hickory duck. <laughs> Ay, wow, sarap. Hickory barbecue mga langga. Hmm, diba? Ano pa to isa? Ano to? Salted and pepper. Mongolian barbecue. Tik na yan. Okay. <laughs> salted and pepper, mga langga. Mm, yan, salted and pepper. Ito naman, ano naman to? Last. <laughs> Smoky barbecue. Wow, bongga. Okay. Masarap din siya mga langga. So, ayun, mag-start na tayo mga langga. Ano? O sige. Mag- Marites ang kanin! Ano muna? <laughs> ano, ah, Miss Aniha ng ating kanin, pakibilisan. Kasi hindi sila nag-enjoy kung mukbang na doon ng chitimoy. So, kakain sila ng kanin. Anyway, magta-thumbnail muna tayong mga langga, ha? O siya, sige. Maghawak kamay muna tayo. Maghawak kamay muna tayo, mga kabeshi. Mga kapalangga. Hawak kamay. Siyempre, alam mo naman, ang thumbnail, mga palangga. O, diba? Mm. Si thumbnail. Hmm. Iduso. Ay, wait lang. sirain talaga? Oo, pero makita. O, oh, ayan, oh, may butas na. Alam mo, sira na, sirain mo na. Alam mo, sira na eh. Sira na nga, di ba? Busy na yung doing yung tambar, mag-tumbling pag ganun to. O, lahat tayo. Ay, ano ba yung weight ng mga langga, ha? <laughs> Diyos ko, ano ba ito? Ang hirap naman. Ang hirap pag ano na ano. Oo, para ma, ano natin. Noy, sirain mo sa harap, Hindi, Noy. yung hawak Yung ganito, oh. Ko. Yan. Ito lang, isa. Oo, yan. Isa lang. Tapos, Sarap mo doon. yan. O, di na. Already na. Lahat tayo. Sabay-sabay. Sabay-sabay sa kapayapaan. Charot. Hmm. Sabay-sabay sa pag-asayan sa mga langga. One, two, three, smile. Mmm. Iduso. Mmm. Diba? Sarap-sarap. <laughs> Isa pa, dugay, dugay. <laughs> Mm. Ang sungal. so tayo naman ang kain na tayo. Let's eat. ano yun, live? Hindi. May manunod pa ganitong oras. Tita Acho. Tita Acho ba yun? Tita Acho or Tita Acho. Tita Acho nag-spray andun sa 7-Eleven. Kasi Tita Hili, pakainin mo dito. Kainin na nakamo dito. Kakadami. Oh, Diyos ko, ubusin dito. Kakadami. Bala sayang. <laughs> An mga langga, ang dami talaga. Sobra. Kani ba yata? Mas kami-kami lang din. tapos. Diba parang, wala na siya, sis, ah? Nakahalo na na sa'ya. Tinipid ba yata? Meron, buffalo. Ito oh. Akala ko noon ang buffalo ako mag-anak ng toro. Try nyo lahat ng mga flavor. O, oh, di ba? Ito buffalo. Ako naman, I I will try... Ano ba diba ito? Kanina mo. Kamag-anak yung buffalo, kamag-anak ng kalabaw yan. Kamag-anak ng toro, gaga. Kamag-anak ng toro yun. Ito, try natin yung... Kalabaw ano. naman yun ah. Kay Curry Barbecue. Ano ito isa? Curry, curry, curry duck. Salt, pepper. You spicy. Ay, hindi ko. Ayoko maanghang. Spicy buffalo. Ay, are ano you? Hindi ko siya maanghang. Ito nga ang matamis. I want red Ay, horse. tamis din. Oo. Ito ah, ang sa akin. Manghang ko. And Horse. Ito langga, mga langga. Ano mag-live? Salt, pepper. Ano ba? Salt o salt? Salt. Salt, pepper. Mmm, sarap. So yummy. Masarap pa ang salt, Ay, lalo first. Ang ham, kasi bupalo yung tinain mo. Ito. Sino po palo? Be, Ang Ito, Korean, spicy. ano, maanghang din. Oo, Korean barbecue ata at flavor. yung spicy. oh, ham. Mm. Sarap. Ayan, naka-live na. na na. Ano yung camera mo? Mm. Ang taba. Diyos ko. ah conservative pa naman ako. Gusto ko palagi, 26 lang ang aking bewang. Ayaw ko tumaas. Ay, mga langga, meron isang panula. As usual, orange. No, parang tatlong kilo suso ko. <laughs> Laki, malaki siya. Ay, wow. May improvement. Hmm, dahil mo sinabi niya. Pakita mo, pakita mo sa mga audience. Sarap. Ah, yan, si Miss Cassiopeia. Kaso lang negra. <laughs> na akong puti. Kulay na lang ang kulang. Tikman niyo pa lahat ng flavor. Huwag kayong mahiya. Diyos ko, ano ba? Kakapalan mga mukha natin. Ba't nahiya pa tayo? Ano ba yan? Kainin na to. Ang sarap ko kasi mama. Hindi ko talaga kaya ito lahat. Maanghang. Ay, ay, ko matamis. Maanghang pa Matamis? Matamis na mga langgaha, disclaimer lang, lahat kami dito magkaka, magkaka-relatives, magkakamag-anak. At saka, eh, dito lang naman kami sa loob ng bahay, hindi kami masyado nag-lamid uh, kung saan-saan. So, wala kami mga COVID mga langga, at saka lahat kami negative. Hmm, wala tayong... Ano, lahat po kami kapuso, wala. kabatikulon. Kalalam. Wala kaming ano dito, walang uh, COVID-free dito sa aming ano, sa aming compound. Yes. Baga isang laway. Parang ano kami, ano kami, ah, safe kami mga langga. So kaya Oo, okay kaya kahit mag, ano kami, laywayan, mag distance distancing. <laughs> Bakbak. Oo, guno, Lord. Alam mo, Mari, ano pinaglalaban mo? Tandaan mo sa hirap at sarap magkasama tayong dalawa. Kaya kumain ka na. Hindi, eh, natutuwa ako sa puso ko. Lumalaki. Ay, ito pala yun, Hikoy Barbecue. Ano, parang chocolate? May chocolate pa. Ano ba Oo nga, Sinodot. marinigyan ako itlog eh. Itlog na maalat. <laughs> ano ba yan? Ganun. Alam mo, ang dami rosa o cord ako. Kaya nga. Kailangan ulam ko ito. Uy, tipilin natin hanggang ano ba yan? February. <laughs> Sabihan natin si Daddy Gab. ko. Mga langga, si Daddy Gab hindi siya kasama kasi meron siyang sariling vlog. So, gumagawa din siya ng Dayan. sariling court. Dayan Nara Torres, ang ka. <laughs> Ayan. Nagawa natin si Daddy kailangan umabot sa February 14 niya na. Ay. <laughs> Hmm, si ikaw ang tagal ba doon? Malapit na po, February 14. Insomnia, please lang nakikiusap ako magbukas ka na. Ay ako, Diyos ko. Insomnia daw, magbukas ka na, mga langga. Actually, open na siya, kaya lang loob pa lang. Wala pa yung tugtog. <laughs> Nag-open na. Nag-open ang lights, pero walang tugtog. Open pa, open pa ang labas. Open din ang labas. Meron ako tinabihan kasi Daddy Ga. Meron siyang Hickory Barbecue. Parang chocolate. Tapos meron siyang buffalo. May sweet, may lemon. May salt pepper din siya malangga. Tinabihan natin si Daddy Gab. Hindi ko siya maramdaman. Ito, ibang flavor. Ito, hindi ko maramdaman. Parang si ano lang. Ano? Hindi ko maramdaman. Ganun lang kalabo. Charot. Charot. Di ba mga langga? Ganito kami dito. Ganito kasaya. Walang malabo kung marunong ka magtsaga ka. Tama. Kailangan tsaga lang. Taga lang. Tagahin kong tignan siya araw-araw. Oo. Oh, tumingin ka lang. Tumingin lang. Huwag mo ipikit yung mata mo. Tuwing nakikita mo sa nasasaktan ka. ako, <laughs> ako ang kailangan ka, hindi ako mahal. <laughs> pakipot lang yan. Di ba? Hindi mo alam meron ganun, meron ganun talaga minsan pakipot. No? Pakipot lang yan. Zero yan si... Ay, ay mo ah, ilalakad kita kay JM. Ay, bakit siya? Hindi siya. Ah, sino ba? Ah, si Ray. Okay. Ayaw ay, Ilalakad kita kay Ray. May kondisyon, yes. Kung hindi mo baka kasalan si Rosa, paalisin kita. Eh, just yung malangga ah. Charot lang. Mataklap yan, may baka nauna pa kayo dun sa Iloilo. Agoy. Umuwi, si Ray, si Ray nandito. No, alam mo, piling ko si, si Ray, maglalaon din yon. Laon. Lalaong din yun. Uy, pero alam mo, madam, maano siya ah. Masarap siya karelasyon. Promise. Sobrang overprot yun nga lang, overprotective siya, pero sobrang lambing. Mabait naman kasi si Ray. Kaso lang problema lang kasi sa kanya, ma mabigat ang katawan. Sa totoo lang, kung akong anin mo, sa lahat ang mabait, ang mabait dyan, si Ray. Ray wala ka talaga maanya sa kanya. Oo, Ang problema lang kasi talaga sa kanya. Baka siya yung mababang luha. Mm-mm. Hindi, mabait ka rin. Siga, pag sigawan mo yan talaga, anong iyak yan? Diba yung tayo? Ano ko yan? Umiyak talaga siya. Love, love ko yan si Ray. Si Kim Jan, yan mabait din. Kasi lang. Ay, hindi ko talaga maalat yun. Pero ang the best talaga, madam, ang banako ni Nunoy. Nayabaw. <laughs> Handa ka na ba, Noy? Handang handa! Nasaan na ba yung tagay natin? Hoy, ma- maawa kayo, ubusin yung 2 half piece lang. Ang ba, Diyos ko? Parang feeling ko nasa Malaysia ako ng kanin-kanin. Bawal bang kanin dito? Ayun, kanin mo. Ito, oh. Kanina pa ako nagbibigay ng kanin. tagay muna. Ang gagawin, malaki ko na magbutang, nakakahiya. Diba? Hmm. Pumalakaon mo kanin. Kaya ano yan sila? Alam ko, iniisip ni Nunoy. Sasabi ko dito para kay Papa Dre. Ayun! Oh, di ba sabi ni Madam, itatabi ko to para kay Daddy Gab. Eh, sabi man ni Nunoy, itatabi ko dito kay para kay Papa Dre. Wala na ko. Ikaw? Nga. Tatabi ko. ah, kanino. Kapag ba tayo mag-ano ah? no? Tatabi ah. ako para kay Papa ah. Kapag ba tayo mag-ano no? Ah? Dali na. Ano yun? Wala na ako eh. Ngayon, kumamay. Eh. Ano ka ba? Mm-mm. Mm, sige. Ganun. Ay, ikaw, usog ito yung dahil. Grabe ng sungad. Mm. Aba, maninay. Nagulit ko. Yan ang favorite ni Franz. Wala ba? Yung mga ngusukan. Sarap yan. Hanggang nguso na lang. Hanggang nguso lang. Ano yan, ano yan, Danik, ano, no? Ano, Senyorita Inday. Ah, Video. akala ko nag-alive. Bakit? Ayaw na yung paraan. Hindi ako Facebook. Seryoso, citizen ka na dahil? Senior citizen. Gusto ko mag-senior citizen para may discount. Mapagawa ako sa rekto. Priority ka paano? Priority ka lagi. Mauuna ka palagi sa linya. Mga tingin mo hindi ka malaman na ah, ah eh, ano, 60, ano yun? Sabihin mo na lang PWD ako. Yan po, sabi mo yan, yan po ang epekto ng kakabit. 60 years old, ganyan pala yung itsura. Oh, eh, papalit ako eh, bakit? Marami akong pera. Mukhang 22 years old, sabihin nila, ah, hindi 60 ka ba, parang hindi naman senior. Simple lang ang pagkasekseng, walang imposible sa leg. Lapagan, lapagan ang plato. Ayun ba? Ayun ba? Ano yan, live? Oo. Malaking suso ko yun, di ba? Hindi, mo nagla-live ko pa. Ay, simula nung dyan. ang oras na. Talang. Ay, oh, Live lang. niya, senior citizen siya pero ready siya maglapagan ng puwet. Palakihan daw. Ay, oo. Huwag palakihan ang puwit, mananalo si Rusa. Palakihan ng malakang. Aminado ako dyan, kahit ako wala eh, tarang. Kung <laughs> lugi kayo kay Trans, Lugi ako kay Rusa. Ah. Pwede malabahan na. Ah. <laughs> Pwede pala yung washing up eh. Diyos ko, ano ba yan? Nabibilad pa. Utang lumpit na yun. Removable yung pet niya yun. Eh. Pwedeng sampayin. Kala ko nga face mask, na washable pati pwet pala eh. Lahat. Ang sarap ng soup nito, kasi maano, parang orange. Maano rin to sa ulcer. Grabe kagat na yan galit na galit eh. Kumain ka na maraming day. <laughs> Ikaw magsawa kung wala. Ewan ko lang kung matitira pa yan. Hindi, tatagaan ko talaga to day kasi hindi ako magsasawa Hindi ko- ko dahil. talaga, kaya ko kumain ng kanin kahit walang ulam, pero yung ulam na walang kanin, Oo, makas Umay. Oh makasumugid man. yung binigay mo sa akin, yung sa isang box, isang peraso lang ang labas at ang dami kasi. dako-dako. <laughs> Uy, ayan po. Ang dami. Mm. Gagansitin mo pulutan. Kaya mo sulutan. <laughs> Babatingin ko pa sana yung nag-watching kaya lang piling mo. Ari mo. Ako din dong. Ding Akala ko si Peter o si Ray nag-watch. Ikaw pala. Kain ding dong. Ding dong. Kain dong. Mahal! Naman ang bata na ni Paul. Ang ulo kagwa na. Bukas pa. Bukas pa. Wait Ang galing ito ni Franz ano eh. mag ano Anong eh. flavor to? Mag- mag- Bakit ang papangit na pupunta sa akin? Kundi itlog na maalat, paminta. Pagagang mo po. Salt, pepper, pepper. Ano yan, preto, me? Paminta. Hindi, salt, pepper. Pa, parang feel ko. Ang eh. Malangga, hindi ako masyado kasi pala ano, kasi ano. Talaga bang paninindigan natin ito? Puro ulam lang? Oo, paninigan talaga natin. Bukas, Eh, ay, syem, ay, of course, bawal na Hindi. yung bill. Hindi, bukas wala nang mag-uulam ha. Puro kanin naman. <laughs> May mga, syempre, mga masunod-sunod yung mga content talaga, pero bawal muna natin i-reveal kasi surprise. Di ba? Mga anak ko, ay, mga anak ko na ba kayo? Diyos ko. Pusa, oh, anak na ba kita? Apo na lang. Ah, okay. <laughs> may mga may mga nakalista kami mga content mga Ako, oh, Pero sorry. Graba, ah. ewan ko lang kung hindi mo manguya-nguya pa. Lukbang. <laughs> Lukbang. Lukbang test. <laughs> Sabi ni Kim Jong Un ano, niya. Mukbang. Imbis na kumakain ng takoy eh, si ano, napaisip si Kim. Eh. Surprise yun. Hindi pwedeng i-ano. Ah. Mamaya wala may malang tawag sa totoo kay gihambal mo na. Nasasama hmm. ba yun? Akala ko ulam natin yun. Ayun gani, pero ano kung matuwas? I, ano, i habang, ano, ang ginapanitan, i, ano, nami pagit ang mga, Pasok. mga ano ba lang, Uy, nakakaumay na talaga, promise. Ang dami ko na nakain namin pag yung mga sa probinsya pala sa atin mga agihis. Bakit? Hindi ko so, so. lagi ng mga tao. Dili umutang sa tibang, Oh, yung mga agihis. Ano nang walang mga ano nila? Sila kuya ano. Bagongon. Ano, Bagongon. Tapos kool. Parang yun sa ano lang. Gaga. Kool yun nandun sa Palayan. Kinakain ba yun? Hindi, may kool na kinakain. Igi. Igi. Ang kuon, ah, hindi kinakaon. Wala na diyan sa aton. Palayan Sa probinsya, ginaingain mo. Wala yan dito. Madam, ubos na yung soft drink sa Red Horse naman. Hmm. Bawal. Ay. Magagalit si YouTube. Oh. Off cam, off cam. Mm -mm, off cam. Mag-inom kayo, maghawa kayo isang taon. Pwede lang ako yung ganyan. Kaya po, Diyos ko, paano kayo nag-inom ka dali-dali isang taon mo? Good luck. Sponsor ka man lang yan, kabaho. Kaya po, Diyos ko. Sponsor ka ng Liberate. Huwag naman. Masarap mabuhay sa mundo mga langga, ba? Marami pa mga enjoyment habang buhay. May mga pag-asa na mag-enjoy ka pa, may mga ma-achieve ka pa. Day, day, day. Ano yung mga, ano yung karton na nandyan? Sabi na nga ba yung tatago si Nunoy para kay Glenda, o? Oh. Ay, doon. <laughs> Nagtago ng isang karton. At least, alam mo, may tinataguan siya, ikaw mayroon ba? tinatago ko lang. Gaga. Di ba, madam? Tinatago ko lang. Tatago lang. Huwag mo itago, direct. Itatago ko na lang. Tatago mo na Kasi lang. malaman niya. Sure. Pero alam sa totoo lang, Busog na ako, Sabihan, malamang mo akong pakain ng buhok. ay sorry, ano ba yan? <laughs> Pero mas sa totoo lang, kinakausap ko din yan siya, kinakausap din yan siya ni Sir Gab. Nagiging tulay kami. Tapos mas dito Tito Acho, ganun din. Shout out lang pala kay Grinder ah. <laughs> grinder. Ay, Diyos ko. Salamat sa grinder. Ay, abaw. Salamat din sa spray ng 7-Eleven. Ay, abaw. Anong spray ng 7-Eleven? <laughs> ano na spray? Anong spray ng 7-Eleven? Bigyan ba yung kotobek? Dito, Janice. Ay, maanghang ko. Bukal mo. Ano yung maanghang? Hindi ko natikman yung maanghang. Bukalo. Makaumay. Hindi ako naumay sa manok. Naumay ako na sa soft drink. Dahil Ay, grabe ka ka, ha? Nagtatago ka ng manok dyan sa likod, ha? Wala si Dodong, tayo tandaan mo. Wala kakain yan. Si Dudong. Ayan na. Madam Moore, pinasok sa bulsa yung manok, oh. Oo. Oh. Yung paano daw kay Glenn? Ito. Kung kakainin ko na lang daw, may kakainin. Oo, oh, kakainin daw niya si Glenn? Gaga. may ano mo Ni Minghoy. Ni Rondon. Jowa ni Rondon. Pero sa fiancé ni Rondon, Ka. <laughs> si Cherry, Cherry may Dumagpe. dumagpi. Inisip <laughs> na pay ni Rondon eh. Pag gano'n lang dapat doon lahat para lahat. Ano ba yan? Hindi, gusto namin may side by side. Ah. Diba? <laughs> Doon ako oh, sa ay tayo dito sa alkolo oh, para naman lahat ang dadaya nyo ha. Kayo na nag-live. <laughs> Yung puta is si Mother Earth. <laughs> Ilagay mo doon. Tuloy lang, busog ako kumain pa mga kanin. Nabusog na ako eh. Okay lang yan. Bukas wala lang tayo pagkain. Ngayon lang naman. Ayan na sila. Bukas mga langga, kanya-kanya tayo utang kay Kamarta ng ulam ha. Aray, si Kamarta ayaw na magpautang, nadala niya eh. Hindi nyo daw binayaran si Kabado. Saan yung baso mo, Bisa? Sino Kamarta? Kamarta, nagbebenta ng, sa ng saging sa dulo. At <laughs> si Badong nagbebenta ng malunggay, yung pandulan. Ah, nag-ano kayo, pinapautang kayo dyan? Sina, pinapautang kami, hindi. Sila kaya sila Kai. Sila kay at saka si Kaberte. si Kaberte, nakita kami kagabi, saka si Kai. Bakit may, may budget naman kayo? Ba't kayo nangungutang? ano? Pagka ano, pagka kulang yung sensilyo, ay bukas na ate. O, tapos na ano, forget me not, forget me never. Kaya ko. Kaya ako nagdadala ng pera 20 lang, pero ang bibilhin 40 pa lang. Aray, Diyos. Ang ganun pa lang. Sa 7-Eleven ka, pwede mong utang eh. Nabusog na kayo mga langga. Hmm. Ngayon kumakain lang yung nabusog, pero yung nanonood, ewan ko kung nabusog. <laughs> nabusog sila kakatawa. It's Yossi time! Mm. Mm. Mama, yung dito sa loob ba? Ah. Sa ah. Mama lang marami pang natira. So, yung ulam nila ito bukas ng umaga. Kay Perme. Thank you nga po pala sa luxury coach. <laughs> Bumuti po kahit kalahati ng hita ko ang mga braso wala. Kita lang muna, sa Kita lang kanaan pa. Nadaya. <laughs> Ituloy-tuloy eh, mo yan, one year. Ano? Tuloy-tuloy mo one year. Kumakabugang dibdib ko pag umiinom ako ng kapag nakikita ko siya. Nagutaw. Nangangatog. <laughs> Ay. Ito huling kain ko, promise. ko na. Ito nang huling ka Ito na huling kain ko. kain bukas, bukas na ulit. Hindi. Ba't lang taba-taba ko sa camera? Ano? Gulo ko yan ngayon. Last ko ng kain to. Hmm? Tumaba ba ako? Naisip natin mo, ah, paano naman para yan ba epekto ng araw-araw ko siya nakikita? Ayoko. Pangalangga, <laughs> langga, makungo na naman buwas. Kala maghala sok sok panay. Hindi pa ginigil. <laughs> Tilanay sa harap. Grabe yung sa ina. Hindi na nakang ano, surprise. Ano dahil? Bagungon. Ano mga langka, ito na lang. Dahil pang natira. Uy, Noy, yung ibinabad mo suso, nagapangan na. Nakakaya <laughs> talo mo. Wala, ang dami talaga. Ay. Ay. Hindi kinaya. Hindi kinaya ang powers? Okay. Magtawag ka na ng street fighters. Street fighters. Ubus yung aking. Taba-taba ako talaga buyag-buyag. Tumaba ako. Dahil pasid nga akong ballpen dahil. Tara, punta na tayo sa Ah, ballpen. Baso. Magtitikim ako nito. Oh. Konti lang. Uy, baso daw ate. Magtitikim ako konti lang. Ring light eh. Ulay, tiyan na, sa'yo ulay. Dami pang natira mga langga. Wala. Ay, nako. Kanin, hindi din nila ubus yung kanin. Nakakabusog no, kahit ulam lang. Pakaumay na nga eh. At least nataba kayo, di ba? Ay, mag-goodbye na tayo sa kanila. Ang ganda ng food. Mag-goodbye na tayo sa mga ano, sa mga langga. Ay, kuya, yan. Dali Oy, Dora, halika dito. Ganda. Couple ko. Ako ang kailangan, pero di ang mm. mahal. Wish ko lang, kung gusto pungin. Na asin. Mm. Say bye to them na. Aray, upo na yung dahil. Bababay na kayo sa kanila. Upo. Aray, It's time to sleep na, Papa Ray. Babay na mga langga. Bye. Ayun. Bye. Bye. Bye. Bye. See you in our next vlog. Bye-bye. Bye-bye. okay na na eh. Ang great, pinita.